Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah ya Pada kesempatan kali ini bisa berjumpa lagi di channel saya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Sebelum lanjut mohon bantuannya untuk like, komen dan subscribe, dan share Agar channel ini bisa benar-benar bisa bermanfaat dan semangat untuk mungkin video-video atau berikan tutorial atau cara dalam bertani dan juga berternak ya teman-teman atau mereview yang sudah like comment dan share saya ucapkan terima kasih kali ini saya akan berikan tutorial cara mengatasi hama ulat ya seperti ini ini kemarin sudah saya video ya teman-teman lumayan subur tapi ini diserang hama ulat teman nah saya menggunakan ini ya teman saya menggunakan tidak memakai tangki biar enak saja ya kan tidak semua itu terkenal itu jadi ya cuma beberapa saja dan kita menggunakan botol bekas vitalis atau pewangi ya dengan saya menggunakan intek insektisidanya dangke 40 WP ini lumayan ampuh untuk mengatasi ulat ya dan kita kita untuk satu mili air ini saya gunakan satu sendok makan atau satu sendok snack itu supaya mantap biar hasilnya cepat teratasi karena ulat ini sangat tahan ya dan kita mulai daging ini lumayan bagus nih seperti teman-teman keadaannya sampai sana sudah lumayan hijau ini saya lep gitu teman-teman di sana ini sampai sana kita lihat yang di sini dulu teman-teman ini teman-teman ini ulatnya sangat seperti ini sudah menyerang pada pupusnya sebenarnya dibiarkan sini masih bisa panen tapi ya kurang maksimal ya menurut saya ya ini sudah sebenarnya sudah kasep atau terlambat ya karena panen jagung kemarin tidak bisa mengurusi ini dan ini seperti ini teman-teman nah ini batang mantap-mantap ini yang sulaman teman-teman ya nah batangnya besar-besar ini teman-teman akan pindah. nah seperti ini teman-teman hasilnya mantap gulma hancur jagung tumbuh suburnya seperti ini teman-teman ya Alhamdulillah teman-teman kondisi jagungnya seperti ini teman-teman ya bersih teman-teman dan yang bagian sini itu tidak ada ini saya tanami kapri teman tapi banyak yang tidak tumbuh ini entah kenapa itu kemungkinan terlalu lembek tanah ini saya lebih teman-teman ini yang belum saya tanami rencana saya tanami bonces dan juga kacang panjang kalau harus jadi teman ini saya lep di atas juga ya teman teman juga banyak yang tidak teman-teman ini entah dimakan tikus apa yang tak apa itu ini kan ya banyak yang hilang musim sini untuk musim yang banyak itu tikus ya teman-teman nah, seperti ini kondisinya teman-teman teman-teman Alhamdulillah teman-teman semoga maulanya cepat hilang mati tikusnya cepat hilang dan video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman akhirnya dari saya kurang lebihnya mohon maaf akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and share ya teman-teman.